Kauli ya Harmonize kwamba wasanii wa Tanzania wanajidanganya kujiona wakubwa Afrika ni kitu kinachochekesha, kwa maana hawasikiki kabisa Nigeria. Zaidi yake ngoma kadhaa ambazo ni zake amezitaja imesababisha mjadala mkubwa sana mtandaoni. Wengi wamemkosoa na kusema kwamba anachokisema si kweli na kumwona kama vile ni swala la kiuendawazimu kusema hivyo. Nimemtafuta rapa ambaye kwa sasa hafanyi tena muziki, amefocus kwenye familia, Tami the Baddest artist ambaye unamfahamu vizuri, amewahi kuishi Nigeria kwa kipindi kirefu sana, na yeye anajua vizuri sana namna ambavyo muziki wa East Africa unavyosikika kule Nigeria. Nimetaka kusikia kutoka kwake pia mtazamo wake upi kutokana na hiki ambacho Harmonize amekiongea. Tami, mambo vipi? Poa ah, bro, mambo? Shwari kabisa. Jambo bibi wetu. Ajambo, nashukuru Mungu. Sijui wenzenu. Shwari kabisa. Anaitwa nani? Anaitwa Jurain. Ah, okay. Ana umri gani sasa hivi? Wa kike wa kiume? Wa kiume, Julian Julius. Almost two ana bado ni mitatu akimaliza miaka miwili. Ndio namsikia sikia hapo anaita ita vipi? Yeah. Yeah. Okay. Vipi? Yeye kiona simu anachanganyikiwa. Ah, anapenda simu? sana nataka naye aongee vipi lakini so far uzazi kuwa mama ume unaenda vizuri eh? nashukuru mungu nilijipanga nikasema um, uh, toka mwanzo nikiwa nikitaka kuwa mama inabidi kuna vitu vingine niviache so that's why unaona nilirudi shule nikaanza biashara nikaacha nikapunguza ah, uchana na mambo mengine so changamoto zipo lakini wewe mwenyewe kujiandaa unataka kuishi vipi na mtoto wako ama unataka ku, ku malezi yako yaweje so so far so good god is good na tunaendelea mtoto anakuwa ah, ulirudi shule ulienda kusoma wapi uh, Open University niliendelea na kozi zangu za biashara na IT. Okay, umemaliza? Yes, nimemaliza. Nimemaliza kitini na nimejifungua. Yes. Kwa hiyo una nini sasa hivi? Um, nao na deal na biashara zangu za organic grow, lakini vile vile Vertical inafungua uh, saloni yangu ya kike na kiume so kwa sasa nafoka zaidi na biashara kuliko mambo mengine kwa kifupi ni kwamba mziki kwa heri ah, mziki kwa sasa siuoni kabisa kwenye maisha yangu ingawa napokea simu nyingi kutoka wasanii wenzangu wengi washabiki huo sanii wananitokana inabidi tu wajue wa, wa, kwamba mtu ukiona biashara moja haiwezekani sio mbaya kwa kuendelea na biashara nyingine so nahisi kama biashara ya mziki kwangu mimi ilikuwa ngumu sana ku ingawa nashukuru mungu uh, afrika mashariki na kati waliniona walinipa support medias walinipa sana support but kwangu mimi nahisi biashara hiyo ya mziki kwangu kwa sasa inabidi niache kidogo okay na, na kuelewa nitakutafuta siku nyingine kwa maongezi marefu zaidi katika haya ambayo nimekuuliza nilikuwa nataka tu nigusie kidogo ili watu wajue tulipo, tulipoishia lengo hasa la kukupigia tami uh, harmonize ameandika kitu kuhusiana na research ambayo ameifanya nigeria na kwa mujibu wake anasema mm. muziki wa Tanzania, east africa kwa ujumla kule hauchezi na of course uh, focus na tanzania zaidi na amesema kwamba nyimbo zake kazitaja kadhaa ndizo ambazo zinachezwa. Sasa hii imekuwa ni discussion kubwa. Nafahamu wewe umewahi kwenda na kuishi huko uh, Lagos kwa muda mrefu kama mwezi, si ndio? No, nimekaa sana. Kwa Umekaa zaidi? miaka mitatu nimekuwa naenda na kurudi kwa mwaka mmoja mara mbili au tatu. So kwa miaka mitatu nimekuwa naenda na kurudi Lagos kama mara kumi na mbili well. Kwa hiyo una, unapajua vizuri. Hebu hebu tupe picha ya hili ambalo Harmonize kalisema, ni kweli is that bad kwamba yani hatulambi kabisa? Hapana. Um, unajua Lagos ni, Lagos ni kama Dar es and uh, club zao nyingi ni kama club za hapa ambazo zinasifika kwa kutambulisha miziki mingi Afrika. So huwezi ukasema eti Nigeria mziki mmoja tu ndo unaosika ambao ni wa Harmonize, sio kweli nimekuwa Abuja, nimekuwa Lagos, nimekuwa yani all over Nigeria kama sehemu kumi na tatu nimetembea na nimekuwa nasikia kupitia redio club uh, na vitu vingine kama hivyo na pub, uh, ah, muziki ya kitanzania ikichezwa kuna mwaka niliwahi kusema nilikuwa naenda bank asubuhi saa mbili nyimbo ya moyo mashine ya bempo ilikuwa inatambulishwa kwenye redio kubwa sana nigeria Mm. na nili, na nili, nili, niliwahi kusema kwenye interview nadhani na pia kwenye benpo mwenyewe nilimwambia moyo mashine kama moyo mashine bro ipigwe kwenye kituo kikubwa nigeria cha redio asubuhi saa mbili moyo mashine hakuna anayejua benpo ana, anafanya mziki wake sio kama amonaiza madamo lakini fikiria amepigwa na sio mara moja nimemsikia maua sama Diamond ni ni, ni, ni favorite wa Nigeria, uongo zangu. Vanessa Mdee tulikuwa tuna kule tuna mara nyingi tuna nani wote tuna tuna tuna, tuna kama tumeenda au tunakutana, amepigwa sana. Um, wasanii wengi mno wa Tanzania wanapigwa Nigeria na ambao hata wengine hawajulikani Nigeria ama Afrika wanapigwa. Nimeshuhudia, nimeona na nimesikia, so I think Harmonize anatafuta ile ana, ana nini wanasema um, kuipromote uh, nyimbo yake lakini sio kwa hivi ambavyo amesema nigeria nzima inapigwa nyimbo yake hapana gana nimeenda nimesikia nyimbo ya diamond inapigwa so actually mpaka nyimbo ya mwasisi wezi kuamini bro nimeisikia mimi nigeria oh kumbuki ni hivi so wasema nyimbo yake pekee ndio inasikika sio kweli aseme tu uh, watu wajue okay lakini kusema yeye pekee ndo anasikika sio kweli labda labda zamani uh, kipindi ambacho wewe ulibahatika kwenda huko ndio ilikuwa hivyo, labda yeye kwa upande wake, huenda sasa hivi mambo yamebadilika kwamba hazisikiki sana. Hapana, unajua club zinasikika nyimbo ambazo Afrika nzima zinafanya vizuri. ni club za Lagos nimeenda. Uh, nikumbuka nilikuwa sandi na, na, na kampuni kubwa Nigeria mziki ya kina So definitely najua, nimeishi na wasanii wa Nigeria pale leki najua hayo mazingira koja Anaposema nyimbo yake pekee ndio inasikika, sio kweli. Yani lazima kuna nyimbo nyingine za Afrika zinasikika, labda kwa wiki hiyo ambayo ameenda au klabu hiyo ambayo ameenda amesikika, amejisikia yeye, lakini akisema hivi wasanii wengine hawasikiki. Wasanii wengine wanasikika kama sio club basi hata uh, radio station zinapiga ngoma zao tena kama na Vikenzo ndo usiseme hapa nimekumbuka, nawaona yani, usiseme wanapigwa, kila mtu anapigwa kule, yani wanaofanya vizuri Tanzania natamani wasikie kule hizo clubs kama radio station. Tami Harmonize ni msanii mkubwa. Kauli yake kama haiko sahihi, inaweza ikawa imeleta picha tofauti ya namna ambavyo mziki wa, wa Tanzania ulivyo Nigeria. Una, yeah. unahisi kwa yeye kutamka kitu kama hicho ina tafsiri gani? Ina discourage wasanii wengine, hata kama ndio unajipa promo sawa lakini nipe promo basi kwa benefit ya wasanii wengine wote. Nimeona kitu kizuri amekisema, usikate tamaa, lakini ipo promo uh, industry ya Tanzania hata kama unadanganya kwamba unataka wewe peke yako uonekane, ipe promo industry nzima kwamba tunashukuru Mungu tunafika hata huku mbona mimi nimepigwa african rock wai kuamini sikuweza kupeleka sauti hizi nyimbo zangu nilikuwa napigwa na nilikuwa nashukuru not kwamba watu hawapigi ama hawaonekani ukihaswa unaonekana but for you to say eti ni wewe peke yako that's very wrong unatakiwa uipromote industry kwa ujumla yani watu wengine wasione kama ah, hizi na kitu cha no hiyo aloisema mara ya kwanza watu wa aso watafika wanapotaka. Hiyo ndo ilikuwa iende hiyo hiyo, lakini eti kusema yeye peke yake au Zuchu ajasika no man. Yani promote industry, watu wana, sana, wanaiangaikia sana hii industry aisee. Unatakiwa uwape nyenye moyo, sio kuhakatisha wewe peke yako ndo unasikika. Diamond ni msanii namba moja Tanzania, kama sio Afrika basi ni namba tatu kwenye top 5 anaonekana kwa nini usi usinanii baba yako yaani hadi baba hayupo ambaye ametuvumbua naye hayupo asikiki for real naongea naye. mpaka tukutane ndio naongea naye lakini this is not true.